Willkommen zu einem weiteren Videobericht. Heute stand der Weltkongress von Santa Gertrudis hier im Vordergrund, aber wir wollen uns zuerst ein paar Bilder vom gestrigen Abend ansehen. Der Abend begann mit einem Pferdeturnier, wo es darum ging, Geschicklichkeit und Kontrolle zu zeigen. Danach fand ein Musikprogramm statt, das von Ivan Volz und seiner Band angeleitet wurde. Zwischendurch gab es Reitkunst. Der Teil wurde von Regine Reda angeleitet. Ah. später fand eine Preisverleihung mit Abendessen statt. Hier wurden Prämien an die Aussteller der ausgezeichneten Zuchttiere überreicht. Heute Vormittag fand im Rahmen des Santa Gertrudi Weltkongresses das Richten dieser Rasse statt. Dazu einige Worte vom Präsidenten der Associación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis, Dr. Egon Neufeld. Wir haben am Vormittag den ersten Programmauflauf äh, ab 9 Uhr gehabt, wo wir die weiblichen Tiere der Rasse abgerichtet haben mit unserem internationalen Richter äh, Dr. Jim Reeves. Am Nachmittag war bis jetzt die Abrichtung der Bulltiere, der Bullkälber und der Bullen. Bei den weiblichen Tieren äh, gewann eine Kuh von äh, Wilfried Neufeld aus Fernheim, Cabana de los Mochos. Bei den äh, männlichen Tieren heute Nachmittag äh, waren sowohl der äh, Grand Campeon wie äh, der Reserve Grand Campeon, beide von der Stanzia Potsdam. Soweit der Videobericht hier. Noch einmal kurz zum Programm. Morgen ab 9.30 Uhr läuft die offizielle Eröffnungsfeier des Rodeo Neuland hier los. Und dann am Nachmittag gibt es Rodeo-Sport und am Abend natürlich ein kulturelles Programm. Programm mit der Musikgruppe Millennium Sia Show.